Waziri wa Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi Zanzibar, Dr Halid Salum Mohamed amewataka wahitimu wa mafunzo ya maadili ya ndoa kuyatekeleza mafunzo hayo waliopatiwa kivitendo. Habari kamili na Asia Wadi. Ameyasema hayo wakati wa mahafali ya 17 huko Masjid Jami Zinjibari Mazizini, mkoa wa mjini Magharibi Unguja. Amesema ilikuwa na ndoa za muda mrefu ni lazima kuvumiliana wanandoa. Na zangu kwamba mshike mafundisho haya mliyopatiwa, lakini mkayatekeleza kwa vitendo. Kusoma ni kitu kimoja, kuelewa ni kitu kimoja, lakini lazima mkayafuatilie kwa vitendo. Lakini tuwe na uvumilivu, kuheshimiana na kufuata maadili yetu ni jambo la msingi kabisa katika kudumisha ndoa zetu kwa tufanye juhudi zote zinazowezekana ili tusifikie katika talaka. Kuwa na ndoa zenye umri mrefu sio kwamba hakuna changamoto, zimekuwepo. Lakini tunafanyaje? Tunastahimiliana na penzi lazima ulilime, ulicultivate ukiliacha tu hivi linaisha kweli, lakini kila mara kuna mbinu nazo zifundishwe hizo za kulicultivate lile lile pendo lenyewe, na akina mama hodari sana wanajua, wakitaka hasa wanajua kulilea. Akisoma risala kwa niaba ya wanafunzi wenzake, Ukhti Selme Nasor Muhammed amesema kuwa wanaishukuru ofisi hiyo kwa kuratibu mafunzo hayo. Tuna furaha kubwa sana siku ya leo kwa kuweza kuhitimisha mafunzo haya ya maadili ya ndoa kwa kujumuika kwenu nasi katika siku yetu hii adhimu ya mahafali ya leo ya mkukuu wa 17. Shukrani zetu za dhati ziende kwa rais wetu mpendwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa jitihada zake za dhati za kuliletea maendeleo taifa letu la Zanzibar na serikali yetu ya mapinduzi ya Zanzibar kwa kuliwezesha jambo hili kubwa kufanikiwa kwake. Pia ziende kwa ofisi kwa mufti mkuu wa Zanzibar pamoja na walimu, waratibu, wanafunzi na wahudumu wote wa jamii Zinjibari. Jumla ya walioshiriki na kupatiwa vyeti vya mafunzo hayo yaliyoandaliwa na ofisi ya mufti mkuu wa Zanzibar ni wanafunzi mia moja na sabini. Kati ya hao wanaume sitini na wanawake ni mia moja na kumi katika mahafali ya kumi na saba. Kauli mbiu ya mahafali hayo, furaha ya maisha ni ndoa imara. Nikiripoti kutoka msikiti wa Jamiu Zinjibari Mazizini, Asia Wadi, TIFF TV.